Пока самое сильное переживание – это скрипение здания. Послушайте. Ну, да я его просто снимаю. Фильм. налегайся. Что, да? Короче, нужный тут. Закрывай. Roger, 2-5. Eight nine nine.